Me gusta la placa, me gusta la gordita, me gusta la alta, me gusta la chiquitita, a mí me gusta Zumba.

Thank you.